Vamos allá. En este caso he utilizado un periódico que pesa nada más y nada menos que 460 gramos. Entonces lo cortaremos en pequeños trozos directamente con la mano, no nos hace falta utilizar una tijera. Y los iremos echando en un balde. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a cubrir con agua. Así que con paciencia hacemos recortes de todo el periódico, no hace falta ni que sean ni muy pequeños ni muy grandes los trozos. Por fin ya tenemos todo el periódico recortado, así que el siguiente paso será cubrirlo con agua. Yo he hecho esta cantidad que es más que suficiente para este proyecto y para otros más, pero siempre es mejor que sobre a que falte. Vosotros haced la cantidad que creáis necesaria. Una vez hemos cubierto con agua todos los recortes de periódico, ya solo nos queda dejarlo en remojo al menos 12 horas. Evidentemente, cuantas más horas lo dejéis en remojo, muchísimo mejor. Después de las 12 primeras horas en remojo de todos los recortes de periódico, lo que vamos a hacer es hacer más pequeñitos los trozos que hicimos en un principio. Esto va a favorecer posteriormente el triturado para obtener las fibras de papel. Sé que puede resultar un poquito laborioso, pero bueno, lo podéis hacer mientras veis una película o escucháis música. La verdad es que merece la pena este pequeño esfuerzo. Cuando hayamos terminado de hacer los trocitos más pequeños, lo dejaremos en remojo otras 12 horas más. Después de la segunda fase de remojo, este es el aspecto que tiene nuestro papel. Ahora ya podemos pasar al siguiente paso, Para el triturado contaremos con el papel que ya habíamos dejado en remojo, una batidora, en este caso es de vaso, un par de baldes, uno para echar la pasta y otro para echar el agua sobrante, un colador y también necesitaréis otro recipiente con el que iréis añadiendo agua a la batidora. Ahora muy importante, iremos añadiendo pequeñas cantidades de nuestro papel a la licuadora. Ojo, no echéis mucho porque la podemos bloquear u obturar. E iremos añadiendo bastante agua para que la licuadora haga bien su trabajo. Y batiremos la mezcla al menos unos 30 segundos, cuanto más mejor, porque así quedarán las fibras mucho más finas, pero tampoco os paséis porque podéis llegar a quemar la licuadora y no queremos eso. Una vez que nos hemos asegurado de que nuestro papel está bien triturado, vamos a pasar al siguiente paso, es decir, vamos a ir echando poco a poco en el colador la mezcla e iremos extrayendo todo el agua que podamos. Eso sí, no vamos a presionar ni con una cuchara, ni con la mano, ni nada. Lo que tenéis que tener es mucha paciencia y simplemente dándole golpes con la mano eh, o ciertos movimientos al colador, tal y como estoy haciendo, iremos quitando el agua. Si tenéis un colador más grande, pues muchísimo mejor, más os cundirá el trabajo. El mío es pequeñito y voy a tener que hacer muchos más pasos, pero la cuestión sobre todo es tener paciencia, ir dándole estos pequeños movimientos de un lado al otro, de arriba hacia abajo e intentar extraer la mayor cantidad de agua. Pero tampoco os agobiéis, no tiene que quedar una masa seca. Lo único que a la hora de secar la pasta, pues el, el secado irá en función evidentemente de la cantidad de agua que tenga. Cuanto más agua, más nos va a tardar en secar, pero no pasa nada. Más o menos así os tiene que quedar una vez que hemos extraído todo el agua que hemos podido. Y una vez hecho esto, lo echamos a la cubeta y repetimos de nuevo el proceso. Seguiremos triturando y colando la mezcla pues hasta que nos aburramos. La verdad es que yo no lo hago todo en el mismo día. Eh, suelo hacer masa pues hasta cubrir una plancha que luego os mostraré, pero vosotros como queráis, o sea, lo podéis hacer toda una vez que me parece una barbaridad, o un día un poquito, otro día otro poquito, yo creo que se lleva mucho mejor si no tenéis prisa. Y así como veis, una y otra vez, no hay más. Y luego veis el, el líquido que nos queda de colar la mezcla, no lo tiréis, porque esto si lo coláis por un colador chino o una tela, eh, quedan eh, fibras de papel que nos van a servir también, así que no lo desechéis. De momento no voy a triturar más papel, así que el sobrante lo reservaré para otro día y es más, cuanto más tiempo esté remojo mejor que mejor. Y esta es la pasta que me ha resultado, entonces escurriré el, el sobrante de agua que se me ha generado al reposar en el balde y ya podemos pasar al siguiente paso. Ahora la masa que hemos obtenido del triturado de nuestro papel la vamos a extender sobre una superficie impermeable. Yo en este caso he utilizado unos cartones que tenía por casa y los he forrado con, plástico. Ahora, poco a poco, iremos cogiendo nuestra masa de fibras de papel y la vamos a extender sobre el plástico. Lo haremos sin apretar, con toques suaves, e intentando que la capa quede lo más fina posible para que luego el posterior secado sea más rápido. y ya tenemos lista nuestra primera lámina de fibras de papel preparada para el siguiente paso, es decir, su secado. Para ello, evidentemente, la tenemos que colocar al aire libre y si le da el sol, mejor que mejor. Eh, cuanto más delgada sea la lámina, eh, antes secará y también dependerá de, la humedad que tenga. Pero bueno, eso ya lo iréis viendo. Y por supuesto no os agobiéis haciendo todas las láminas el mismo día, las podéis hacer en varios. Como veis yo para su secado la he puesto encima de una mesa en el balcón. Eso sí, aseguraros de, de poner unas pinzas para evitar que el viento se lleve el cartón y acabe todo por los suelos. Estas son las planchas que he hecho durante varios días y con el total de la masa inicial. Como veis, esta es la primera. Esta ya lleva tres días secando. Esta sería la segunda y llevada dos días secando. La de abajo lleva un día y la de medio la acabo de hacer hoy. Como veis, es muy sencillo hacer todos los niveles que necesitéis en una misma mesa para colocar las planchas. Lo único que necesitáis es tinta adhesiva. La colocáis de pata a pata o haciendo crucetas y encima la plancha. Y por fin ya tenemos nuestra primera plancha de papel totalmente seca. Evidentemente depende de las condiciones climatológicas el que tarde más o menos. Como podéis ver, el color cambia totalmente, ha mermado muchísimo tras perder toda la humedad, está más finita y ya lo único que tenemos que hacer es guardarla en pequeños trozos para el siguiente paso. Y por fin vamos a obtener nuestras fibras de papel. Para ello eh, vamos a introducir en nuestra batidora trocitos de la lámina que ya teníamos seca. Lo podéis hacer en este mismo momento o como veis en la imagen de la derecha, tenerlo preparado. Ojo importante, para evitar que la batidora se estropee o se bloquee y para que nuestras fibras de papel queden lo más finas posibles, es mejor hacer este proceso de poco a poco, es decir, introduciendo en la batidora poquitos trozos de papel. Es mejor eso que intentar hacerlo todo muy rápido y meter una gran cantidad, con eso no vamos a conseguir nada. Ponemos la batidora en el modo de picar hielo y trituraremos los trocitos de papel al menos durante 35-40 segundos. y así es como quedan nuestras fibras de papel. Repetiremos el proceso tantas veces como sean necesarias hasta obtener la cantidad que queramos. Para hacer nuestra masa definitiva de papel vamos a utilizar las fibras de papel que obtuvimos en el paso anterior. También vamos a utilizar un plástico sobre el que amasaremos la mezcla y una espátula también en este caso de plástico. Además utilizaremos cola casera o engrudo. Si no sabéis cómo hacerla os dejo arriba el link de la receta que yo utilizo. Comenzaremos por colocar un montoncito de fibras de papel sobre el plástico y poco a poco iremos añadiendo engrudo. Lo iremos mezclando con la espátula y a medida que se vayan integrando estos dos componentes iremos añadiendo de uno o de otro. No se trata de que la masa quede ni muy líquida ni muy espesa, sería un término medio. No obstante, esto va a gustos. De hecho, yo recomiendo que probéis diferentes texturas de, la masa. Es decir, que una masa os queda más blanda, probadla. Que os queda más espesa, probadla. Porque al final eh, tenéis que encontrar la textura adecuada a vosotros. Quizás os encontréis más cómodos trabajando con una masa para modelar que sea mucho más blandita que otra que sea más espesa, o al contrario. Por eso os digo que probéis. En mi caso, y después de probar diferentes texturas, he comprobado que me gusta mucho más trabajar con una masa de papel blandita que con una que esté más espesa, sobre todo a la hora de trabajar o modelar detalles. Pero ya como os he dicho, eso va a gustos. Aunque lo realmente importante de este proceso y para que os quede una masa perfecta es mezclar, mezclar y mezclar. Cuanto más lo hagáis, mejor. Aunque la pasta de papel se conserva en el frigo durante un tiempo, yo recomiendo que hagáis la cantidad que creáis necesaria a la hora de modelar. Yo, por ejemplo, eh, suelo hacer eh, pasta de papel a medida que voy necesitando cuando estoy modelando. Además, eh, veréis que este proceso es sumamente sencillo y cuando cojáis práctica no dura más de 5 minutos. Ya tenemos casi lista la pasta de papel. La amasamos un par de minutos más con las manos y voilà. Finalmente, para su conservación no tenéis más que meterla en un recipiente hermético y después al frigorífico, donde conservará todas sus propiedades al menos una semana y media o dos. Y eso es todo amigos, espero que os haya resultado de utilidad, un saludo y nos vemos pronto.